Benvinguts al Contrasons. Soc la Mireia, filma el Javi i ara anem a per les tres recomanacions de la setmana. Avui farem un viatge de Barcelona a Montreal passant per Londres. Començam amb un debut que ens arribava al setembre des de Barcelona, una de les sorpreses més grates del nou pop català ascendent de l'indi. Sintetitzadors i guitarres com a protagonistes. Són Últim Cavall i us recomanem tot el seu EP. Continuem amb una italiana afincada a Londres. Dream pop, electrònic melancòlic rítmic i preciosista. Ella és Matilde Davoli i el tema que us recomanem és Tell Me What You See. I acabem a Montreal amb una delícia de pop electrònic de sofà, entre la folktrònica poètica i l'experimentació més dòcil. Una de les descobertes més interessants del 2014. Ella és A Pigeon i el tema que us recomanem es diu Atom. I fins aquí el Contrasons d'aquesta setmana. Recordeu que els links que apareixen en pantalla us porten els temes recomanats. Ah, i si us ha agradat el programa, doneu-li el like.